studiyamizda robot chang yutgich paydo bo'ldi polni changdan dog'dan va mayda narsalardan o'zi tozalab yuradi atrofidagi to'sqinliklarni lidar lazeri bilan ko'radi batareyasi tugab qolsa quvvatlagichini oldiga o'zi borib oladi va gaplashishni ham biladi assalomu alaykum я сделаю твой дом чистым Robotning ismi Aeno RC3S va u nafaqat endi studiyamizni tozalab yuribdi, hattoki bolalar bilan ham do'stlashib qoldi. Jay qalin bo'lib ketdi munosabatligisi. Va men sizga bugun yangi do'stimizning kamchiliklari va afzalliklari haqida aytib beraman. Xullas, salom. Bu Technoplov, Men Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Check. grills in my mouth, double as a cheeseburger. The grills in my Boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki faqat siz deb biz rivojlana olamiz va faqat siz deb mana mana bu kumush tugma oltinga aylana oladi. Demak, mana mana bu robot changyutga tushunganingizdek, o'z uyingizni ichida aylanib yuradi va kirlaringizni tozalab yuradi. Agarda masalan batareyasi 20% ga tushib ketsa, siz hech nima qilishingizga to'g'ri kelmaydi. O'zi inni ichiga qaytib kelib, sekin-sekin quvvat olishni boshlaydi. Возвращаюсь на базу зарядки. Начинаю заряжаться. Batareyasi aytgancha 3000 mAh va taxminan 2 soat ishlashiga yetib beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, taxminan 5 million 200 ming so'mga topsangiz bo'ladi bozorda ushbu uskunani. Bu esa taxminan 173 ta osh. Ammo buni uyingizga o'rnatib olib, boshqa hech qachon uyingizni o'zingiz tozalamaysiz degani emas. Bu shunchaki yordamchi sizga va uyingizni sal ko'proq vaqt mobaynida tozaroq saqlab turadi. Shuni inobatga oling. Endi agarda bu uyingizda yurgandan devorlarga urilib ketmaydimi yoki masalan zinadan tushib ketmaydimi deb so'raydigan bo'lsangiz yo'q zinadan tushib ketmaydi devorlarga ham urilib ketmaydi qayilib ketadi chunki buni kallasida lidar lazerlari o'rnatilgan va korpusning atrofida yana 15 ta har xil datchiklar bor lidar lazeri yordamida robot atrofdagi muhitni o'rganib oladi va o'z o'zi uchun xarita tuzib oladi ammo mana masalan gilamni ustidan yaxshi o'tib beradigan bo'lsa ham gilamni chetidan o'tib bera olmadi E, o'zbek ma'naviyatida adashib qoldi desak ham bo'ladi o'zi robot changyutgichlarda eng qiziq tarafdan biri har birida o'zining mobil ilovasi bo'ladi va bunda ham o'zining mobil ilovasi bor va ana shu ilova yordamida robotni Wi-Fi va Bluetooth orqali telefoningizga ulab qo'yasiz va shu bilan u o'z atrofida tuzib olgan xaritasini ko'ra olasiz, ya'ni uyingizni har xil xonalarga bo'lib chiqqan bo'ladi va shu xarita yordamida siz uyingizni qaysi nuqtasini qaysi paytda yig'ishtirish kerak ekanligini o'zingiz boshqara olasiz telefoningizdan. Lekin shaxsan o'zim uchun eng yoqqan narsasi mana mana shu ilovani ichida robotni o'zingiz xohlaganingizcha pult yordamida boshqarsangiz bo'ladi. Studiyada ancha-muncha ishlatdik bu qobiliyatini. esa umuman bu funksiyani o'zi uchun juda ham foydali deb topdi agarda robotning haqiqiy vazifalariga qaytadigan bo'lsak tagida ikkita shotkasi joylashgan va robot changni yutayotgan paytida shotkalar kattaroq axlatlarni mdom ichiga tiqib tashlaydi uch xil tizimda ishlaydi eko o'rtacha va turbo agarda masalan gilamni ustini tozalamoqchi bo'lsangiz turbo tizimga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi gilamni ustida aytgancha yurishlari yaxshi ma'noda juda yam kulgili undan tashqari shotkalarni lattaga almashtirib suv bilan polni tozalash imkoni ham bor masalan qahvani yerga to'kib yuborsangiz o'zi kelib artib oladi hammasini bu uchun mana bu shotkalik modulini lattali modulga almashtirib qo'yish kerak bo'ladi mana bu yerga bundoq bossangiz bu chiqariladi va lattali modulni qo'yasiz u yerga ana modul ichiga quyiladigan suvning hajmi 350 ml gacha yetishi mumkin va masalan shu suv 150 metr kvadratni tozalab chiqish uchun yetadi lekin agarda yerga ja quyuq narsa quyilib ketsa robot uni eplay olmaydi va masalan tozalashni o'rniga surkab tashlaydi yerda undan tashqari bir paytni o'zida quruq va nam hasharchani amalga oshira olmaysiz albatta modulni almashtirib bergani to'g'ri keladi endi agarda robot doim ishlamasin yoki faqat aniq bir kunlar mobaynida ishlab tursin desangiz ilovani yordamida qaysi xonalarni qaysi kuni va nechida qachon qanaqasiga tozalash kerak ekanligini o'zingiz sozlamalarda E, aniqlab qo'ysangiz bo'ladi yoki robot masalan mana mana bu mana bu xonalarga mana bu mana bu joylarga kelmasin tegmasin bu narsalarni desangiz o'zingiz ilovani yordamida ko'rinmas bir devorni yasab qo'yishingiz mumkin va robot o'sha joyni cheklab o'tadi keyin yaxshisi zinani oldida ham ana o'sha ko'rinmas devorni o'rnatib qo'yganingiz ma'qul bo'ladi chunki zinani oldiga har safar robot kelganda u zinani ko'rsa ham baribir yuragingiz to'xtab qoladi voy hozir tushib ketmasmikin deb o'zi man robotni birinchi marta studiyada test qilayotganimda yarim soatga tozalash qoldirib ketdim xonani ichida xonaga qaytsam robot yo'q ana shunaqa holatlarga mana bunday funksiyasi bor bosasiz yana bir marta я umumiy xulosa qiladigan bo'lsak bu shunchaki yordamchi va masalan butun tozalash ishlarini o'z bo'yniga olmaydi baribir ammo bittasini xarid qilib qo'ysangiz o'zingizni juda ham texnologik tarafdan rivojlangan insondek his qilasiz texno oshpazdek his qilasiz o'zingizni tasavvur qiling uyingizga mehmonlar kelib qolsa uyingizda u yoqdan bu yoqqa robot yuribdi xizmat qilib undan tashqari o'zi ham juda ham kulgili xuddi uy hayvonchasi kabi va qo'shimcha sifatida hech bo'lmasa pollaringiz har doim changdan artilgan bo'ladi bechora kelin pelinlarni qiynamas qilmasdan agarda ushbu uskunani xarid qilmoqchi bo'lsangiz albatta videoni tagida havolani qoldirib ketganman va texnoplov aeno promokodi bo'yicha 20% chegirmani qo'lga kiritsangiz bo'ladi chegirma eslab qolinglar promokodi bilan pulni tejab qolasizlar mana aytgancha mana bu oq robot changyutgichni sizlarga sovg'a qilib yuboraman konkurs asosida albatta demak shartlar birinchisi videoga layk like bosasiz ikkinchisi videoni tagida bitta izoh qoldirasiz faqat bitta ko'p kerak emas o'chirib tashlaymiz bo'lmasa uchinchisi texnoplov youtube kanaliga obuna bo'lib kimga obuna bo'lganingiz haqida ma'lumotni ochib qo'yishingiz kerak bo'ladi biza sizlarni tekshirib olishimiz uchun agarda ochishni bilmasangiz videoni tagida havolani qoldirib ketganmiz qo'llanmaga to'rtinchisi esa aenu nuqta uz instagram sahifasiga obuna bo'lishingiz kerak va izohingizda Instagram nikingizni ham yozib keting tekshirib tekshirib olishimiz uchun 31 oktyabr kuni soat 18:00 da Texnoplov live kanalida jonli efir o'tkaziladi. Texnoplov live kanaliga obuna bo'lish uchun ham videoning tagiga o'tib havolani bossangiz bo'ladi. 31 oktyabr 18:00 Texnoplov live kanali jonli efir. Kutinglar, yutib olinglar. Shunaqa gaplar, kiberoshpazlar. Siz Texnoplov kanalida edingiz. layk bosinglar, obuna bo'linglar, bizani qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.